sikit. Oh, Pak. <laughs> Macam tu lah. Ha, lain lah. Nampak? Lain kan? lah. Kan? Pusing sikit. Wah. Ya, ya. Langsung gemetaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan ya. Basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Jaga kesehatan selalu yang saya cakap cuy ya. Karena kesehatan itu mahal harganya cuy. Kalau kurang lagi sakit, kurang tak bakalan bisa bekerja cuy ya. Kurang tak bisa mencari nafkah gitu ya. Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya waktu saya mereaksi uh, sepatu reoni pertanian cuy ya Saya mengatakan bahwa kalau banyak yang setuju di kolom komentar kalau saya mereaksi JKK ya JKK itu kampung kelut ya. Kalau banyak yang setuju saya akan buat dan setelah saya lihat komentarnya banyak banget yang berkomentar setuju gitu ya. Dan di sini saya langsung berinisiatif untuk membuatnya cuy ya. Tapi di sini saya cuma try aja ya. Saya try, saya coba ya, saya coba aja. Kalau banyak yang suka saya lanjut dan kalau banyak yang komentar macam-macam atau komentar yang nggak jelas lagi saya nggak lanjut gitu cuy ya. Karena saya sudah mengatakan saya mau buat uh, reaksi tentang JKK ya. Kalau Persinya itu gambarnya macam yang dibuat oleh uh, Project Lawa cuy ya, Project Lawa. Saya nggak bisa tampilkan full ya. Kalau mau tengok yang full kan ada di YouTube cuy ya nggak seperti sepatu reunian kan uh, jarang yang upload di YouTube banyak banget di YouTube cuy ya jadi korang bisa lihat fullnya di YouTube di sini saya benar-benar ingin mereaksi saja kalau korang ingin nonton originalnya banyak di YouTube cuy oke okay? Dan langsung aja cuy ya. Saya akan mereaksi yang musim pertama cuy ya. Episode kedua cuy yang mana di sini tuh uh, judulnya itu bedak sejuk. Bedak sejuk berarti bedak dingin ini ya kalau di bahasa Indonesia kan cuy. Dan hampir lupa cuy ya karena ini durasinya lebih dari 20 menit jadi saya bagi dua cuy ya. Kalau sepatu reunion kan saya bagi tiga. Nah di sini saya bagi dua part ya. Ini part yang pertama dan setelah ini saya buat yang part kedua cuy. Oke. Okay. Tambah banyak cakap lagi, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Hmm. Oke, JKK. Bila kau senyum, senyum gembira. Bila kau Beda sejuk ku menangis bagai taman rindukan kumbang Asik. ku rindu wajahmu oh, oh sayang. sayang biar saja halangan <laughs> dah duduk sebelah ni sebelah ni pun cakap je tak payah nak whatsapp malu apa face yeah. to face lah Ih, eh, Pak Kodi ni. Pak Kodi ingat saya ni WhatsApp dengan dia ke? Tak Takkanlah Mila suka dengan ucup empat ya, ya, kodi? Ya, ya, ya. ya. Mak saya cakap kalau benci orang, jangan terlampau benci. Nanti jadi sayang tau. Sebab tu saya yeah, yeah. sangat. Jadi kenyataan. Takut jadi sayang pula nanti. <laughs> jadi kenyataan dia. terima sangat Tok Ketua tu punya ni. Dia asyik nak try Mila je kan? Apa salah? eh? Tapi tak apa, Mila tak nak. Ah, jangan eh, jangan bagi ucup bimbang lah. risau lah. Takut yeah, gelap yeah. masa depan. Tak apa ke, saya dengar kat sini. Gak dianggap. Mila tolong aku, Mila. Mila eh, eh, itu bukan Mila. Bukan eh, itu bukan Mila. Mila sini sini. Mila, eh, Mila duduk duduk duduk. Bijan ya, bijan ya. Bukan Mila, tak cari pegang ya. Ah, Mila sini kan ada depan kan. Mana ada ni? Mila ada tu. Oh <laughs> ni. Masih aja. Eh, Allah. Eh, kenapa ni? La ilaha illallah. Ini kenapa ni? Ini allergi, allergi. Allergi apa? Aku makan udang, ketan. Soto semua sekali gua aku gaul-gaul macam rojak. Yeah. Patut member aku cakap sedap, aku makin memelah sedap tapi kau tengok muka aku. Muka alergi ni ya, alergi. Mari dekat tengok. Jawab betul-betul tanya. Betul ke ni muka? <laughs> Sebab jarang muka macam ni. Biasa, ah, kalau muka jarang macam ni, dia leukemia. <laughs> Leukemia. Hey, Pak Kodi! Apa eh, ni? Apa Pak Kodi ni? tak baik aku dia cakap macam tu. Ni bukan muka dia ni allergy je. Masalah sekarang ni saya ni buka warung tau. Hmm. Tapi kalau hmm. benda ni berjangkit Kenal kat saya. Siapa nak datang kat warung saya ni? Tak berjangkit, Pak Kodi. Ini allergi. <laughs> Lah. Serius ke? Serius Betul eh? Tak berjangkit eh? Ah Betul. Tapi... Ada ubat ke? Mila ada ubat dia. Uish, Mila. nak cuba tak? <laughs> Ubat dia apa? Ubat telan ni. Ubat telan dia tak boleh makan okey? Mila ada jual bedak sejuk ni tau. Bedak boleh jual. <laughs> buat air, bancung air je. Tadi tak boleh makan ubat kan? Boleh. Itu minum ni, apa? Ni, comor, comor. Comor. Comor ke muka. Comor muka. Masalah ah. sekarang ni ubat ke bedak? Bedak. Bedak. Bedak, bedak. Bedak, tuan. Alah, Pak Kodi ni sukalah confuse. Nanti ni bedak ni comu ke muka. Bedak gini, gini, gini. Comu itu ha, ah, disimpan, apa? Di gini ya, comu. Oh, comu. awak duduk mana? <laughs> cemur. Cemur. Ini cemur. Apa sih? Oh, sapu. Cemur. Mana cemur. kalau kita sapu kat muka boleh. Oh, disapu. Ah, eh. ya, cemur. Dulu bagi dia sejuk, bagi dia Kalau cemur, masuk dalam kulit, turut urut sikit macam ni. Lepas tu, besok pagi tengok. Uh, kalau boleh hilang, tak apa. Ambil ni, RM5 je RM5. Ini <laughs> Orang tengah sakit pun masih nak berniaga. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Oke Ji, kenapa saya tertarik banget dengan uh, eh, JKK ini Ji? Karena salah satunya ini Ji ya, karena salah satunya ada Jeb di sini ya, pendekatan dengan uh, Sarianti gitu ya. Kata teman-teman, disinilah tempat Jeb dengan uh, Sarianti itu pendekatan gitu ya, dekat gitu ya. Maksudnya lagi dekat-dekatnya untuk uh, menjalin hubungan yang serius gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Yuhu, yuhu, yuhu. Tadi. <laughs> tuh-tuh. Adik, yuhu yuhu, bagi salam tidak, apa tidak? Oh, terlupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ya. Nak perkenalkan. Saya bawa Cik Mona dengan Cik Nora ni. Dia datang kemari sebabnya dia orang ni adalah ratu kebaya. Yaha. Yaha. Yaha. Yaha. Yuhu. Aha. saya kelemahan saya memang warna merah Pak Din. Maknanya yeah. Sob, engkau dengan lembu sama. lembu? Tiga empat ekor lembu kejar. Lemah juga lembu tu. Senang betul Pak Din samakan saya dengan lembu. tak masuk masuk kelemahan. Kelemahan, <laughs> kelemahan. saya ni pun tak boleh tengok juga abang-abang yang sasa-sasa macam ni. Hmm. Yang ya, ya, ya, tinggi, badan pun hmm. sadar. Ha, Awak? Moscow. kena memang kena ubah. Ah tapi saya rasa kan Uh, kalau cuba produk kita orang ni rasanya yeah. Hmm, oh seles Seles juga lah. ini je Sebenarnya ada dua orang ni Saya dah cuba dah bawa uh, ah, pi ubah Tapi hmm. tak ada bengkel yang menerima <laughs> Bengkel? Oh, InsyaAllah bengkel kita orang boleh Boleh ya? Eh? Uh, kalau macam tu terangkanlah tentang produk uh, Apa sih bahasanya bengkel? Okey sebenarnya uh. Nurah keluarkan produk tu Ya yeah. Hmm. Hari ini kita ingin menunjukkan Kayak otomotif je ya pakai bengkel Bedak sejuk gebu bambau <laughs> Bedak sejuk Letak sikit, sapu dekat muka Confirm terus gebu Saya hmm. berminat <laughs> Berminat eh? <laughs> Yo yo, okay. langsung berminat. Kita cuba. Ah, nak eh, cuba. saya, tak nak, saya tak nak, saya tak nak. tak, tak. saya bedak saya odorono pun tak pakai bedak lagi lah. Tak, saya pakai ini special. Pakai odorono tak ah. apa tak kena pakai. Eh jangan paksa-paksa. Benda ni eh, macam eh, tak, tak, kami tak, kami tak ada minta bayaran. Ini free saja. Percuma. Percuma. Ah, percuma. saya boleh. Cara cara. Giliran percuma. Lepas tu buat macam ni. Pop pop pop. Ha. Ah. Ah. Dengar. Eh, dia macam macam fresh lah kan? Kan ya, nampak ya. fresh? Lemonade, ah. lemonade. Nampak macam, oh, nampak macam Brad Pitt lah. Yeah. Brad Pitt. Wow. Ah. Kalau macam ni, berlebihan wah, memang bagus. bagus. Betul tak? Ya, bagus tak? Beli, ya, boleh, kalau macam tu boleh beli ni semua. Beli, nak beli? Beli, beli, beli. Ah, ah nak beli ke? Tu siapa nama tadi? Cepat, cepat, cepat. Ya, Masih ada stok. Tu? Abang Kodi. tak ambil. Nak saya cubakan? Ya, ya, ya, ya, ya, Abang Kodi nak cubakan. Sikit saya tak nak banyak tu. Saya nak sikit je. Uh, Pak Kodi nak buat kan? ke? Tak apa, buat, buat kata. Saya, saya kan? Saya buat kamu boleh. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. dia buat. Ah, tak, sikit. Ha? Satu sikit. Satu fuck. <laughs> Macam tu lah. Ha, ah, ah, Macam lah. ah. lah. sikit. Wow. Ya, ya. Langsung gemetaran. Kenapa? Segar. Segar Segar. Ada sesuatu yang efek. Dia macam, dia macam lemonade. Lemonade. Lemon, lemon. Ah, tengok. Lemon. mahal pun. Dah ambil. <laughs> Mana? Diorang dah beli semua. Dah beli? Alhamdulillah. Tuan ha? nak cuba tu. Tuan nak cuba. Cuba lah tengok. Ah. Cepat buat macam tadi. Ah. Pak, pak dulu. Pak, pak dulu. Pak, pak dulu. Pak, pak Telinganya. Ah, dia dia akan rasa dia, gigil dulu. Dia bayang situ je. Ah, dia gigil dulu dan lah, nanti okey. Dia ada perasaan ha? <laughs> ada perasaan aja. Kan? <laughs> Dah dah tambah tambah. Aduh. Dah ya? Jadi semua dah rasa ya? semua dah ada dah. Hmm. Dah dapat beli dah? Yeah. Ah, bagus bagus bagus bagus. Laku laku kat mana barang eh, kita? Eh, saya nak saya nak saya nak dua kotak eh. Dua kotak. Eh, boleh, eh, jadi Ada lagi tak? Jadi jadi tak? agent boleh jadi agent. Boleh, nanti kita agent. Sign. Boleh boleh. Ah. Assalamualaikum. Waalaikum. My friend. Salam. Itu berarti Bapak. tadi berdua itu saingannya si ini ya. Aku stres, aku stres. Mina. Jangan kacau aku, jangan kacau Eh. eh Aku kenapa ni? Kau kenapa ni? Ah. Yesterday aku tengok muka kau. Oh, oh, oh dah baik belum? Sebelum aku tunjuk muka aku kau mu, aku nak tanya. Kalau misalnya muka aku tak boleh, aku samai mu boleh? Kau janganlah buat aku suspend. Aku takut. Ya. Yeah. Asyik. Terima kasih, Mila. Terima kasih buat muka aku gini. Mu tengok dah. Satu. Dua. Dua. Tiga. Asyik. Tiga. <laughs> Menjadi. Handsome. Handsome. Come here. I like. Terima kasih, Mila. Aku itu aku tak percaya kau produk tu. Tapi bila apa aku pakai, tiap-tiap malam aku cuba, aku belai bangun Pandai pagi. memang ya. Nah. Berlagu ni. Jadi sedia kala. Mila. Ah, itulah lain kali. Bila aku jual apa-apa, aku beli je. Sebab aku jual selalu benda-benda yang baik di kalangan yang terbaik. Ya, yeah, ya. Eh, tapi yang bedak sama tu bukan. Ini, nah, ini saya saingan ini. Masa. Masa. Okay, one two go. Masa. Yuhu. Yuhu. Ah. Ha ha. Assalamualaikum. Ya, ya, salam. Ah. Eh, kejap. Ini mesti nak beli kain ke? Eh? Tak apa-apa, saya ada kain. Nak kain mana? Boleh pilih. Kain ini, kain ini. Minta maaf kita oh, tak nak. Oh, Ucu di sini tukang jahit. Kan? Eh, Ucu siapa namanya? Um, Bijan ni. Eh? <laughs> Cantik tak? Hmm, budak sejuk gebu, gebu. Saingan. <laughs> Saingan. Gebu tak? Ah, I pakai bedak ni lah. Oh, so, I nak hmm. jual bedak kat korang. You pakai bedak ni? Bedak ni you pakai kat muka ke kat rambut? Dia ah, kalau pakai kat muka, dia boleh efek kat rambut. Ah, Kat muka ke ke rambut je? Eh, sebab eh, jual bedak sejuk saya ni baru pakai bedak sejuk. Laku ke jual? Eh, laku eh. lah eh, gila tak laku. Orang ni cakap tak laku. Ya Allah, kita orang ni meniaga, mengata rata, beratus-ratus. Satu eh. hari baru tiga ratus, empat ratus lah habis ya, kan? Eh. Ya, ha. betul. banyaknya aku ketinggalan. Banyak dia jual. aku jual satu hari empat botol full je. Oh, ah, patutlah muka dia macam tu. Ya, eh, dia pun peniaga bedak sejuk. Oh, ya ke? Tapi bedak sejuk dia saya nak royak memek. Eh lah. Yeah, Kalau yeah, A, yeah, jual 4 botol je. 4 botol sebab dia jual oleh hot grade B. B naik A. Tapi, Memang nanti kayak ini ya, kayak orang Kelantan ceritanya si apa? uh, anu di sini sih. Siapa namanya Ah lupa lagi sih. Pokoknya logatnya logat-logat. Eh, Bahasa saya Kelantan ni. Kawan saya ni, dia muka dia alergi dia makan seafood, bengkak sini, bengkak, bengkak sana. Saya punya bekok itu lebih kurang ha. lapu ni. <laughs> Lah, Kau dah okey dah? Macam ni okey? Ha. Hmm. Hmm. Okey sangat. Ah, ah tak apalah. Ingat kita orang ni nak sangat ke jual berat sejuk dekat korang? Tak apalah. Bye pelik aku. Berlengit ah, ah, ah. macam tu. Aku tadi pelik dah aku tengok. Aku ingat kau bulan Disember. Biasanya Santa Claus. Siapa akan lagu ni? <laughs> Santa Claus. Okey, cuy. Okey, cuy. Di sini saya akan lanjut ke part yang kedua, cuy. Ya. Cepat. Okey cuy, sesuai dengan omongan saya ya, cakap saya di video Okey cuy, sesuai dengan omongan saya atau cakap saya, saya akan bagi dua Di sini sudah masuk di pertengahan dan kita lanjut lagi setelah video ini sih ya. Dan saya akan upload itu hampir bersamaan gitu ya, bersamaan satu jam setelah saya upload video yang part pertama ini langsung saya upload yang part kedua cuy supaya tidak menunggu gitu ya, menunggu terlalu lama gitu ya jangan ada yang bertanya lagi kenapa nggak langsung di fullkan gitu kenapa mbak kenapa bang ending nggak reaksi full gitu jangan tanya itu lagi cuy saya harap kurang bisa mengerti lah apa yang saya takutkan gitu ya saya harap kurang bisa mengerti lah cuy ya oke dan mungkin itu aja cuy